<laughs> प्रोफेसर रशीद की टाइम मशीन के साथ अब हमें रोक पाना नामुमकिन है हमें इन्हें रोकना होगा मोफल एक डायनासोर सुपर हीरो बन जाओ नुकसान नहीं कर पाओगे ये क्या हुआ हमारे प्लान में तो ये सब बिल्कुल नहीं था बहुत अच्छे मीला और मौफल चलो अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और इन सबको हिस्ट्री से पहले की दुनिया में पहुंचा देते हैं जल्दी करो उन डायनासोर को वहाँ से हटाना होगा <laughs> शायद तुम एक डायनासोर को भूल गए थे ओ नहीं जल्दी लैब में चलो हमें पता लगाना है कि वो कहाँ गया ये कहाँ फंस गया हिलना मत मोफल अब पता चल जाएगा मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो